What? <laughs> Hum? Amiga Bolsa Baixia. Hum? Hmm? 哈哈哈哈哈！哎！啊！啊！要小 banana？嘿嘿！ Mm-hmm. Thank you.